Endur nýta, endur vinna og eða minna Loftslagsbreytingar Við höfum margóft heyrt þetta orð og að nú þurfum við að fara að stöðva loftslagsbreytingar en hvað er að gerast í raun og veru? Skoðum álið en áður en við gerum það þá skulum við kannski skoða þetta orð fyrst áður við byrjum Loftslagsbreytingar Hvað í óskopunum þýðir þetta langa og skrítna orð? Skoðum það nánar Loftslagjarðarinnar er í raun bara veðrið Rykning, kuldi, hiti eða raki Í mörg þúsund ár breytist veðrið lítið á jörðinni Hiti jarðarinnar er alveg fullkominn fyrir menn og dýr og plöntur sem hér lifa Á Íslandi er kuldi, snjór og svöl sumur og hér búa dýr og fólk sem að þóla þannig veður. Í Amazon er heitt og rakt sem er besta mögulega veðrið fyrir frumskó og allskins frumskóar dýr. En núna er veðrið að breytast og jörðin verður heitari og heitari og þess vegna tölum við um loftslagsbreytingar. Það er ýmislegt í náttúrunni sjálfri sem veldur þessum breytingum eins og til dæmis eldgós. það eru líka við mennirnir sem völdum loftslagsbreytingum eða nánar tiltekið mengunin sem við sleppum út í umhverfið. Mengun er eitthvað sem sleppur út í umhverfið og hefur slæm áhrif á það. Mesta mengunin verður þegar við búum til orgu. Og hvernig gerist það? Jú, sumstaðar þarf að brenna kólum til að búa til rafmagn og framleiða hluti í verksmiðnum. Og þegar kólinn brenna verður til loft sem er fullt af mengandi efnum. Þetta gerist líka þegar bílar brenna bensinni og skip og flugvélar brenna ólíu. En það skrítnasta er samt að það sama gerist líka þegar dýr prumpa. Það verði ekki ég. En af hverju kemur þetta okkur við? Við hérna á Íslandi, við höfum hreint vatn, við höfum loft, við höfum augnablik. Um, ah mat í búðunum, hér er ekki þurkar, hér er ekki flóð. Þurfum við að hafa einhverja áhyggjur eða þurfum við að spá í þetta? Þetta byrjaði í raun allt í kringum árið 1700 þegar við mennindir fórum að framleiða allskins hluti í miklu magni og síðan þá höfum við hokkið niður marga skóa og hent fullt af rusli og spúið eitri út í náttúruna. Það er góð ástæða fyrir því að við viljum minka þessa mengun því hún hefur slæm áhrif á lífið hér á jörðinni og á líf allra barna. Gott og vel, þá veitum við það, þá getum við byrjað. Næst fjöllum við um það hvernig mengunin breytir heiminum og hvaða áhrif hún hefur á réttindi barna. Nú vitum við að mengun veldur breytingum á loftslæginu eða veðrinu og við sjáum að það er að verða miklar breytingar í náttúrunni. En hvernig, hvernig lítur þá framtíðin okkar eiginlega út? Ef loftslægið verður sífælt heitara og heitara þá verða miklar breytingar á næstu áratugum. Ef við ímyndum okkur að allir mengi meira og meira, hvernig verður lífið á jörðinni þá? Nei, býðum við aðeins við. Ögnar blikk. Það átti nú ekki alltaf að fóra kvolv hérna hjá okkur. Svona. Akkur ah, hérna. það. Í mengaðaheiminum keira allir um á bíl og það er svo mikil mengun það sést ekki einu sunni til sólar. Mengunin virkar eins og teppi utanum jörðina sem verður bara heitari og heitari. Jöklarnir eru flestir hornir og sjórin hefur hækkað svo mikið að borgir eins og London, Tókíu og New York er að mestu undir vatni. Meira vatn gufar upp og veldur sumstaðar meiri rigningum og stormum. Á öðrum stöðum verður loftið sífælt heitara og þurrara. Fólk þarf að flýja heimilin sín af því það verður skortur á vatni og mat. Dýrum fækkar því þau get ekki lifað í þessum mengaða heimi og margar plöntur hverfa. Í hreinum og heilbreyðum heimi notum við sjálfbæra orkugjafa, ramagsbíla, sólarraflöður og vindmillur. Við fljúum sjálfnar nema þegar flugvélar hætta að menga svona mikið. Þá getum við aftur ferðast að vilt. Við borðum mat sem er framleitur nálagt okkur og við búum til minna rusl því við kaupum minna af nýjum hlutum. Í þessum hreina heimi fá skóarnir aftur að vaksa viltir og dýrin geta loksins teikt úr sér aftur. Loftið er hreint og það er ekkert hættulegt að leika úti engar áhyggjur eru af vaskorti því við förum svo vel með vatnið sem við eigum og við erum steinhægt að menga það með rusli og eitri. Loftslagsbreytingar hafa greinilega mikil áhrif á jörðun okkar og hafa nú þegar áhrif á börn víða um heim. Ef þið hugsuðum allt það sem ykkur þykir gott í heiminum og búið til ykkar eigin framtíðarsín, hvernig lítur hún út? Samkvæmt barnasáttmálanum eiga börn rétt á því að búa við bestu lífsskilirði sem hægt er að veita hverju sinni. Það þýðir til dæmis að fá næringaríkan mat, anda sér hreinu lofti og fá hreint vatn að drekka. Og samkvæmt barnasáttmálanum, takk, þá eiga öll börn rétt á því að fara í skóla. Loftslagsbreytingar hafa nú þegar mikil áhrif á líf barna um allan heim og á réttindi þeirra, alveg svo þau getið ímyndaðið. Þær hafa alveg sérstaklega mikil áhrif á börn sem búa við fátækt því það kostar mikið að kaupa mat þegar uppskeran brestur vegna þurka eða flóða og að undirbúa heimilinn fyrir mikla storma. Í Bangladesh hafa loftslagsbreytingar haft mikil áhrif á líf barna. Bangladesh er land í Suður Asíu og sumir segja að það sé eitt viðkvæmasta land í heimni fyrir loftslagsbreytingum. Þar eru flóð og mikla rigningar sem hafa svakaleg áhrif á líf alls fólksins sem býrðar. Í dag eru flóðin í Bangladesh orðin fleiri og stærri og þar sem landið er eitt að þáttakasta í heiminum er fólkið sem býrðar mjög viðkvæmt fyrir náttúruhamþörum. 15.000 kílómetra í burtu frá Bangladesh á eiginu Haiti hafa loftslagsbreytingar líka mikil áhrif. Þar hafa mikla rigningar og fellibilir eðalagt heimili og skóla barna. Þar verður vatnið líka mengað í miklum flóðum. Ef það er ekki til hreint vatn til að drekka, þá eiga börn á hættu á að smitast af hættulegum sjúkdómum og verða mjög veik. Á Haiti býr Angelín sem er 8 ára, en árið 2016 skemmtust eða eðilögðust fleiri en þúsund skólar þegar fellibilurinn Matthew fór þar yfir. Fellibillurinn Matthew eðilaði landið okkar. Hann eðilaði heimilin og hann eðilaði skólan okkar. Þakið á skólanum fauk af. Þau settu plastúk á þakið svo við getum farið í skólan. En vindurinn reyf hann af og það ringdi á skólaborðin og við verðum rennblöyt. Þess vegna gæti ég ekki farið aftur í skólan. Fellibillurinn eðilaði líka allt sem fóröldra mínu seldu til þess að geta keift skóladót handa mér. Svo fengum við send hjálpargögn. En það voru engi vegir, svo þau voru lengi að berast. Vegurinn á húsinu mínu er fullur af grjóti og það er bara hægt að komast ángað fótgangandi. Hlutirnir eru ekki orðnir alveg eins og þeir voru, en litli skólinn okkar er komin í lag, svo núna getum við mætt. Það er búið að endurgera hann. Það eru ný skólaborð, allt hefur verið lagað og það er þak. Í öðrum löndum skemma miklir þurkar uppskeru fólks og vassbrunadir þorna upp. Þá er ekki til nægur matur að borða og börnin fá ekki vatn að drekka. Þau þurfa ofta að lappa í marga klukkutíma til að ná í vatn fyrir fjölskyldu sína og geta þá ekki farið í skóla. Í Eþjópíu hafa loftslagsbreytingar gífurleg áhrif á líf þeirra barna sem nú þegar eru berskölduð vegna til dæmis fátakta. Þurkanir í ár voru yfirþyrmandi. Þeir voru alltof miklir. Við gengum tíminum saman og reyndum að finna vatn í bóttu. Svo bárum við það tilbaka í plastbrúsum. Það sem veldur því að þú rifst við fjölskylduna er að þú ert beðin um að sækja vatn. Þau segja þér að það sé ekki til matur, engin pennar og engar skólabögar. Við erum ekki típuna sem að hætta í skóla, en vegna þurkana neytumstu til þess. Ég get ekki lært á kvöldin því ég er of uppgifin. Þannig að við býðum eftir breytingum og vonum. Eins og þið sjáuð þá hafa loftslagsbreytingar áhrif og líf barna víða. Þó að barnasáttmálinn tryggja öllum börnum rétt á mat, hreinu vatni og að fara í skóla, þá stefna loftslagsbreytingarnar öllu í hættu. Íbúarnir í þessum löndum gera það sem þeir geta til að hugsa vel um náttúruna, þrátt fyrir að þar séum margir fátakir og búi við stöðugar náttúruhamfærir. En það er það sem við verðum öll að gera. Við verðum að gera okkar besta og ekki gefast upp og halda áfram, því réttindi barna eru í húfi. Loftslagsbreytingar hafa áhrif á réttindi barna og öll þurfum við að finna leiðir til að hugsa betur um umhverfið, fyrir börnin fyrir náttúruna og fyrir framtíðina. Sem betur fer er margt hægt að gera til þess að leggja sitt af mörgum. Sko, við getum kannski ekki bjargað heiminum alveg, en ef ég og þú og þú og líka þú þarna fyrir aftan og þið öll hinn, ef við tökum höndum saman, þá mun alltaf smáa sem við gerum hvert og eitt, það mun safna saman. Margt smátt gerir nefnilega eitt stórt. Þess vegna hafa öll ríkin í heiminum sett saman svokölluð heimsmarkmið. Þau heita heimsmarkmið saminuðu þjóðana um sjálfbæra þróun. Tada! Þetta eru metnaðfylgstu markmið sem ríki heims hafa nokkru sinni komið sér saman um og þau eiga að tryggja gott líf og mannreittindi um allan heim fyrir árið 2030. Alls eru um 17 heimsmarkmið og nokkur þeirra fjalla um hvernig við getum tekist á við loftslagsbreytingar. Eins og til dæmis markmið nr. 13 um verndun jarðarinnar og markmið nr. 14 um líf í vatni og nr. 15 um líf á landi. Ísland tekur þátt í heimsmarkmiðunum og hafa fengið börn og ungmenni til að vinna með ríkistórnenni að því að fræða öll börn um markmiðin sem Ísland setur sér. En við þurfum samt ekki endilega að vera ráðamenn eða leiðtógar til að geta breytt heiminum. Öll getum við gert eitthvað. Öll getum við gert eitthvað til að sporna við loftslagsbreytingum og vinna að heimsmarkmiðunum. Við kynnum með stolti EIN3 sem standa fyrir endur nýta, endur vinna og eigða minna. þetta er í raun óskupa einfalt. Við sjálf við getum mengað miklu minna með því að nýta hluti betur, fara vel með hlutin okkar og gera við þá ef þeir bila, í staðans að vera alltaf að, að kaupa eitthvað nýtt. Held að þetta sé tilbúið. Kanski að smyrja þetta öru liti betur. Við getum mynd pappa og mamma á það að taka með sér taupokka í búðina og líka þegar þau er að kaupa fött og nýja hluti fyrir heimilið. Og já, svo er, svo er betra fyrir umhverfið að eiga sína eigin vassflösku í staðins að vera alltaf að kaupa nýja og nýja drikki í plastflöskum. Svona. Svo er líka mikilvægt að hugsa vel um hlutin okkar svo þeir endist lengi og gera við þá þegar þeir bila. Hvernig eru ruslatunnurnar þínar á litin? Margir eiga grænar tunnur fyrir plast og bláar tunnur fyrir pappir. Það er mikilvægt að endurvinna rusl til að minka mengun. Það má jafnvel búa til sínar eigin tunnur til að fara með í sorpu, svo sem glertunnu og litla raflutunnu. Í sorpu má svo finna stað fyrir hvert þann hlut sem þú ætlar að henda, nú eða gefa áfram mm. og svo þarf ekkert að henda öllu í rusli matarleifar eru dýrindist næring fyrir plönturnar í gardinum þínu það má safna matarleifum í sérstakann kassa út í gardi og bera svo á trén og plönturnar þau munu elskað Á endanum hjálpum við umhverfinu kannski mest með því að eigða minna. Það er til dæmis algjör óþarfi að sóa mat. Það fylgir því nefnilega mengun að flytja matinn til okkar, svo við ættum að nýta hann sem best en ekki henda honum í ruslið. Að borða mikið af græmmiti er gott fyrir umhverfið og líka að borða mat sem er búinn til á Íslandi því hann hefur ekki ferðast langt með vörubílum, flúvélum eða skipum. Hann er nær en okkur grunar. Og rafmagn er til dæmis ekki sjálfsæður hlutur. Hugsið ykkur, hvaða hlutir hér í skólanum og heima ganga fyrir rammagni? Gætum við ekki eitt minna rafmagni með því til dæmis að passa að slökkva ljósinn þegar við förum út úr herbyggjun okkar eða taka rafmagsluti úr sambandi þegar við erum ekki að nota þá. Þessi rafmakslutur var greinilega í nótkunni en þið viti hvað ég á við. Það er margt sem við getum gert og margt sem við þurfum að hafa í huga. En sem betur fyrr, þá hefur hann daði freyr samiði lag til að hjálpa okkur að munið allt saman betur. Við skulum heyra örlitið í honum. Halló, blæsta þetta, hvað er hérna Hvar í heiminum er þú eiginlega? Blessaður ævar. Herruðu, ég er í Kambodíu, eða nánu að sagt í Kampot, þar sem að loftslæðið er aðeins öðruvísi, tölvert lýrra hérna heldur hún í Íslandi. Já, ég, veistu, ég bara trúi því algjörlega. Já, hérna þarf eins og á Íslandi að hugsa rosa vel um umhverfið, svo að ég ákvaða að semja lag, svona út frá því sem þú er búinn að vera að tala um. Viltu ekki heyra? Endur nýta, endur vinna og eða minna Þetta er ekki bara svolítið hela lím? Ekkert smá, eru takk fyrir þetta maður og hérna sjáum við skangið vel í Kambodíu Já bara takk fyrir það og ég skilja hvað þið heim Skilja því, sjáum við, bye Bye bye Snillingur Það er greinilega ótal margt sem við getum gert Ég ætla núna að búa til lista yfir allt það sem ég get gert til þess að menga minna og þið getur líka hjálpast að við að gera ykkar eigin lista. Þannig gerum við þetta öll saman og við virðum réttindi allra batna. Gangi ykkur vel! Endur nýta, endur vinna og heiða minna endurvinna og ég það með, halló, já þið áttu að vera hér klálega ennþá. Uh, takk fyrir að horfa og uh, gangi ykkur vel. Ég ætla að þangað. Bless. Og heiða minna. Oh.